alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajmain shu marhumlarni suratlarini o'yning to'riga osib qo'yish masalasida ulamolarning qarashlari turlicha aksar ulamolar sadduzzaria ya'ni gunohning oldini tosish gunohning yo'lini berkitish ma'nosida ana shu qoida asosida demak osish joiz emas deb aytganlar chunki bu kelajakda borib borib odamlar o'sha rasmga bobosiga yo katta bir zotga ibodat qilib qolish ehtimoli bo'lib qoladi shuning uchun bu sadduzari e, shu yomonlikka borib qolishlik gunohga borib qolishlikni oldini olish ma'nosida bu ishni qilmaslik e, kerak degan ma'noni aytishgan lekin joiz degan ulamolar ham bor joiz degan ulamolar e, bu hozirgi fotografiya asosida fotosurat qilib rasmga olinadigan rasmlar payg'ambar alayhissalomni hadislarida man qilingan surat timsolga kirmaydi shuning uchun uni o'yga suratni ozish joiz buni misol qilib ular o'sha fotosuratni oynadagi aksga o'xshatishgan ya'ni bir odamlar oynani oldiga inson borib tursa o'sha oynadagi e, turganida o'zini aksini ko'rardi go'yoki xuddi shunga o'xshagan e, hozirgi davrda o'sha qog'ozlarga chiqarilgan rasm oladigan e, apparatlar bilan olingan suratlarni ham oynadagi aksga qiyos qilganlar joiz deyishgan nima bo'lganda ham bu kabi suratlarni namoz o'qiydigan tarafdan orqada bo'lishligi kerak bo'ladi vallohu alam bissavob